حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حطموا قيد الغواية وانشروا نور محمد وانشروا محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغرب محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تني أنكم جند محمد أنكم جند محمد إن تخليتم فشلتم أو تخاذلتم ندمتم إن تخليتم فشلتم أو تخاذلتم تلاميذ محمد يا تلاميذ محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل وارفعوا نور محمد وارفعوا دين محمد إنما واتباع لمحمد ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دينه محمد إنه دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الخوالي وارفعوا دينار وارفعوا دين محمد